Esto significa, por un lado, hacer hincapié en eh, el tema del derecho a la salud. Por otro lado, y creo que sea muy importante, hace falta imaginar eh, otra forma de organización de la salud. No significa necesariamente la vuelta a una política de la salud centrada en mega estructuras estatales, con su corrupción estructural y con su burocracia, siempre potencialmente fuente de paternalismo y eh, autoritarismo. Las estructuras públicas pueden más bien devenir bases para el desarrollo de lo común. entendido como algo distinto de lo público. Y creo que el concepto de común nos brinda un punto de vista muy productivo para pensar, imaginar nuevas políticas sociales eh, en la coyuntura presente. Solo menciono dos bastante distintos para nuestra discusión. Por un lado, la pandemia nos enfrentó de manera nueva con el tema de la ciencia, un tema cuya relevancia es sobresaliente en general hoy, por ejemplo, con respecto al cambio climático, pero también al capitalismo de plataforma. La democratización de la ciencia, la experimentación de nuevas alianzas eh, entre científicos eh, científicas y ciudadanos y ciudadanas eh, en las luchas, en los movimientos y en las políticas sociales me parece fundamental hoy en día. Por otro lado, mm, hay que pensar de manera nueva la relación eh, entre políticas sociales, por un lado, salario y renta, por otro, lo que significa redistribución de la riqueza es un tema clásico y fundamental en el mismo tiempo, que se presenta hoy eh, de manera, eh, por eh, algún aspecto novedoso.